كان انهم قالوا لي انه المسح العقاري ما شملش الارض اللي انا معناتها باش نكريها دونك ما حضروا ليش عقد الكراء واللي هو يعتبر اهم وثيقه معناتها باش نحضر به الدوسي نتاعي ونديبوزيه في البنك انا كباعث مشروع نعتبر روحي باحث نشيط عن حل ونحب نتجاوز المشكل الاداري هذا لازم وزاره الفلاحه تعاودني باش نلقى ارض فلاحيه نعمل عليها المشروع متاعي